因为我们老年人用药也很多，很多其他系统的用药也会引起跌倒的发作。特别明确相关的啊，有比如我们神经系统啊，抗抑郁的一些用药；有些老人睡眠不好，吃安定这样一类的促睡眠的用药；还有心脏呀不好的时候，有一些很强的强心的药物，比如说像地高辛等等；还有那种很强的脱水的药、利尿的药，比如说潘利尿剂等等。这些药物啊，都跟老年人跌倒发作密切相关。 还有一些药物啊，也容易引起跌倒的发作，就是相关性啊稍微弱一点点，但是呢范围就很广了。譬如说老年人有高血压，各种各样的降血压的药物呢，都容易引起跌倒的发作。抗帕金森的药物也可以引起跌倒的发作，血糖高的啊，降血糖的那种药物也可以引起跌倒的发作。 所以说，当老年人使用各种各样的一些疾病的用药的时候啊，特别是有四种药物去联合使用的时候，跌倒发作的风险呀，明确就会增高一些。了解更多医学科普知识，请您关注我。